بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف دس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ لاکھوں ڈالر میں فروخت ہوا ہے یہ بالکل سچ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے میامی میں آرٹ کے نمونے جمع کرنے والے ایک شکین پیبلو روڈریگس فریل نے سڑسٹھ ہزار ڈالر میں خریدا تھا جو انہوں نے منافع پر بیچا ہے اس ویڈیو کو ڈیجیٹل آرٹسٹ مائک نکل مون نے تیار کیا تھا جو بیپل کے نام سے مشہور ہیں اس ویڈیو کی تصدیق بلاک چین کے ذریعے کی گئی تھی جو ایک طرح کے ڈیجیٹل دستخط کے ساتھ بنائی گئی اس پر بلاک چین مہر سے انکشاف ہوتا ہے کہ یہ بیبل کی تخلیق ہے دس سیکنڈ کی ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کے بعد ایک دیو نما افریت کی صورت میں دکھایا گیا ہے جس کے طرف سے لوگ لاپرواہ ہو کر گزر رہے ہیں یوں سمجھیے کہ یہ انٹرنیٹ اور کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کی طرح ایک نیا رجحان ہے جسے نان ٹینجیبل ٹوکن یا این ایف ٹی کا نام دیا گیا ہے جس طرح کسی مشہور شخص کا آٹوگراف اصلی یا جعلی ہو سکتا ہے این اسی طرح مصوروں کی پینٹنگ بھی اصلی یا جعلی ہو سکتی ہے اب این ایف ٹی کا حقیقی تخلیق کار بلاک چین کے ذریعے اس کے اصلی ہونے کی تصدیق کرتا ہے پوری دنیا میں وبا کے دوران این ایف ٹی کا رجحان پروان چڑھا ہے اور لوگوں نے اسے ڈیجیٹل کی کی سمجھتے ہوئے اس خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا ہے چونکہ ڈیجیٹل آرٹسٹ اپنی تخلیق میں بلاک چین عنصر شامل کرتا ہے اسی لیے اس کے جعلی ہونے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے یعنی بلاک چین سے گزرنے والی ہر شے کی آن لائن تصدیق آسانی سے ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو سڑسٹھ ہزار ڈالر میں خریدی گئی اور صرف دس سیکنڈ کی ویڈیو اب چھیاسٹھ لاکھ ڈالر یعنی ایک ارب روپے سے زائد میں فروخت ہوئی ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان میں تخلیقی صلاحیت ہو تو وہ اپنی مشکلات اور محرومیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مثال بن سکتا ہے ایسا ہی تخلیقی کام ایک بھارتی شہری نے انجام دیا ہے چوبیس سالہ پربو نے رکشے پر ایک پورٹیبل گھر بنا کر سب کی توجہ حاصل کر دی ہے بھارتی ریاست تامل ناڈو میں چوبیس سالہ آرکیٹیکچر نے حیرت انگیز مہارت اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے رکشے کی چھت پر ایک گھر بنا دیا گزشتہ برس تیار کیے گئے اس گھر کی شہرت سوشل میڈیا پر ہوئی تو بزنس ٹائکون دیوانند بھی حیران رہ گئے پربھو کے رکشے پر بنائے گئے گھر میں bedroom kitchen toilet bathtub اور کام کرنے کی جگہ بھی ہے جبکہ دو سو پچاس لیٹر کی پانی کی ٹینکی بھی ہے بجلی کے لیے سولر پینل بھی لگایا گیا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی لاگت محض ایک لاکھ روپے ہے پربھو اپنے اس پروجیکٹ کے ذریعے رہائش کے لیے کم جگہ اور کم لاگت سے تیار کرتا گھروں کی تشہیر چاہتے ہیں جس کی بڑے شہروں میں شدید ضرورت ہے اور کم آمدنی والے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں پربو کے اس پروجیکٹ کو بزنس ٹائکون دیوانند مہندرا نے دیکھا تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور پربھو کی رکشہ والے گھر کے ساتھ تصویر ٹویٹ کر دی جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پربو کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ بزنس ٹائکون مہندرا نوجوان آرکیٹیکچر سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں دوستوں ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ